买了三件小皮具，大家猜猜多少钱？回家收拾出来，发现这三件东西实在太棒了，简直是神奇出行三件套。 一件儿可以装卡、装名片，包浆特好。这个本来是装钥匙的，我现在把那小剪子放里小剪子挺难看的，老刮东西，这样好看、方便，而且目标大，不容易丢钥匙。最好用的就是这个零钱包，在日本使用零钱的机会特别多。这个零钱包能装好多零钱，它四个边都可以打开，使用起来特别方便。因为皮子比较老，手感特别舒适。